Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Writer. Nous allons voir deux techniques permettant d'écrire à côté d'un tableau. Par défaut, les tableaux sont alignés sur les marges. Il est possible de modifier l'alignement, par exemple réduire à gauche à 12 cm, mais ceci n'influe pas sur la continuité du texte ou la possibilité d'écrire sur le côté. Une première technique consiste à insérer un cadre autour du tableau. Insertion cadre, 12 cm. L'adaptation du texte se fait alors, comme d'habitude, avec les cadres. Menu contextuel, adaptation du texte. Une deuxième technique repose sur la mise en colonne qui pourrait être faite par le menu format colonne. Appliqué sur une sélection, son résultat sera l'insertion d'une section. Nous allons donc plutôt utiliser ce menu qui nous permettra davantage de choses. Sélectionnez le tableau en incluant la marque de paragraphe précédent. Insertion, section. Nous pourrions renommer la section dans l'onglet Colonne, choisir le nombre, décocher Répartition régulière du contenu sur toutes les colonnes et éventuellement décocher largeur automatique pour redimensionner. Nous allons ensuite insérer un saut de colonne, insertion, saut manuel, saut de colonne, Format section permet de modifier la présentation. Par exemple, mettre un arrière-plan ou augmenter l'espacement entre colonnes. Pour écrire de l'autre côté du tableau, il suffit bien entendu d'insérer le saut de colonne avant le tableau, et au lieu du menu, nous pouvons utiliser le raccourci clavier « CTRL majuscule Entrée ».